Saya Bukti Saputri dan saya Dina Rukia Kali ini kami ingin berbagi ilmu pengetahuan tentang instalasi sistem operasi Windows 7, Ubuntu, Debian, dan software Mikrotik. Langsung saja, pertama kita akan instalasi Windows 7. Check it out! Ya, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tutorial instalasi Windows 7 32 bit pada virtual box mesin. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah buka dulu virtual boxnya. Kita ke sini, kita cari virtual box, kita klik. Nah, tampilan pertama virtual box akan seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik new dan hmm. kita ketikkan Windows 7 pastikan versi telah terpilih Windows 7 32 bit dan logo sudah Windows 7 kalau sebelum kita close Windows 7 itu XP kita close 7 itu menjadi Windows 7 seperti itu kemudian kita klik next memori yang digunakan kita klik next next saja kemudian kita hard drive nya kita create langsung nah tipe image-nya itu nanti seperti apa nah di sini ada pilihan ya pilihan nah kami bisa mem bisa memilih apa saja yang support pada itu anda nah karena kita menggunakan virtual box maka kita menggunakan virtual box this image kita menggunakan this ini kemudian kita klik next kita menggunakan sistem dynamic allocated kita klik next dikarenakan harddisk dari saya sendiri tidak memenuhi kapasitas yang di C nya maka saya alihkan ke disk D nah kita buat folder baru untuk menaruh sistem operasinya kita tuliskan Windows 7 jika di kapasitas DJ nya sudah mencukupi langsung di create aja tapi kalau misalnya tidak tidak cukup maka bisa ditaruh di tempat yang diinginkan seperti itu kita buat create nah setelah Windows 7 nya dibuat sudah ibaratnya PC nya sudah dibuat maka tampilan akan seperti ini nah ini seperti PC sudah dibuat sekarang kita tinggal instalasinya kita klik start kita pilih di mana file iso nya itu ditempatkan. File iso itu sendiri instalasi Windows 7-nya tersebut. Nah, kebetulan saya menaruhnya di master di D saya menaruh di D di master terus di Windows 7 jangan lupa pilih yang ISO Nah, di sini ada pilihan datanya. Kita pilih all virtual optical disk. ISO. Open. Start. Nah, ini ada waktu menunggu. Jangan lupa ini tampilannya tidak full screen, kita buat full screen tampilannya dengan klik view, kemudian switch to full screen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tunggu prosesnya. sudah tampil icon Windows 7 starting Windows nah ini logo, logo Windows 7 dalam proses instalasi nah di sini ada language to install kita pilih hanya ada bahasa Inggris maka kita pilih bahasa Inggris kemudian ada time and currency format nah kita pilih Indonesia karena kita berada di Indonesia input input method US United States kita klik next install now di sini ada lima pilihan ada starter home basic home premium professional ultimate nah saya sendiri ingin menginstal yang Windows 7 Ultimate maka kita pilih next jangan lupa di save terlebih dahulu kalau mau baca ya, silahkan dibaca tapi saya nggak mau baca <laughs> di next saja nah di sini ada dua, dua pilihan upgrade dan custom upgrade di sini untuk mengupgrade kalau kita udah pernah menginstal Windows 7 karena kita belum pernah kita pilih yang custom di sini ada disk allocated space kita buat disknya kita buat menjadi dua disk new kita bagi dua jadi 15 apply oke okay. nah di sini sudah menjadi dua disk tapi ini yang satu ini ini belum menjadi disk karena dia belum punya tipe dia jadi disk kosong tanpa ada pengkhususan kalau yang ini sudah menjadi tipe primary ini kita buat new lagi kita apply nah sekarang sudah menjadi disk keduanya maka saya ingin menginstall minus di disk yang satunya yang ini kita klik next proses instalasi copying files memakan waktu cukup lama expanding files cukup lama bisa ditunggu ya ini tinggal nunggu restart ya ya ini proses restarting proses completing installation proses pengkompletan starting lagi sudah selesai instalasinya sekarang tinggal masalah mempersiapkan preparing komputer untuk pertama kali pakai masukkan user kita masukkan jaringan password tidak usah dikasih password next produknya next ini boleh saya Inggris terserah dari teman-teman tapi kalau saya tidak usah next. kita gunakan use recommended setting sekarang jam sudah benar main bangkok benar kita next saja Windows is finalizing your setting. Ya. Dengan demikian, proses instalasi Windows 7 32-bit dalam VirtualBox mesin telah berhasil dilaksanakan. Terima kasih.